でこの場をお借りしましてお礼を言わせてください本当にいつもありがとうございますさてそして我々この皆様への多くの感謝の気持ちを込め時代も令和という新時代になり我々も結成に10年が近くなってまいりましたそれでもまだ高みを目指し挑戦するその気持ちを忘れず今回は 思い切って新曲で皆様の前で演舞させていただきますさあ準備もできました精一杯一演舞魂完全燃焼として演舞させていただきますご声援のほどよろしくお願いいたしますそれでは参ります 小乱部会紅天空伝説の一節より第9章南部決心熊え そして荒波をも乗り越え心一つにさらなる高みへこのあやかな晴れ姿その歩く道中 れない結球伝説の一斉のくだり さんの方々への感謝の気持ちを込め精一杯演舞させていただきましたご声援のほどありがとうございましたありがとうございました